नमस्कार मु अंकिता दास मु उत्कलका नृत्यान स्थानरे गुरु श्री शेखर सुमार माझीक ठारे ओडिसी नृत्य शिक्षा ग्रहण करूची আজি আম পেজ উৎকলিকা নৃত্য অনুষ্ঠান পেজরে মতো লাইভ নৃত্য পরিবেশন করবার সুযোগ দিয়ে মু গুরু শ্রী শেখর সুমন মাঝিঙ্ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুছি মু কিছু সময় পরে ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ନମସ୍କାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଜିର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଉଛି କାଳୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏଠାରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଉପସ୍ଥାପନାରେ କାଳି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ Thank you. you. কাছ Shakala. Oh, 迷沙。 Hey, hey, hey, hey, hey, hey.

ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡି ଗଡ଼ି ଏବଂ ଅଡ଼ସା ବାରମ୍ବାର ମର୍ଦ୍ଦଳର ଉକୁଟ ବାଣୀ ସହିତ ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଚରଣ ଦାସ ଏହାର ରାଗ ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ଏବଂ ଏକତାଳି ଏହାକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟ

Yeah. اے

নমস্কার মোটকলিকা নৃত্যানুষ্ঠান তরফରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାର ମୁଁ ଗୁରୁ ଶେଖ ସୁମନ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି